Uh. Hər kəs salam, mən David, kanalıma xoş gəlmisiniz. Bu gün sizlərlə dostlar, yeni videoyla qarşınızdayım. Sizlərlə birlikdə e, aldığım saytlardan ödəmə aldığım saytı saytlardan aldım. Saytlardan aldığım ödəmə qanıtlarını göstərəcəm dostlar bu gün sizlərə. E, Teaser Post məncə ən rahat qazanacağınız Rubl saytlardan biridir. E, dostlar baxın 1.55 içində bu saat var. E, ümumilikdə buradan 20 rubl, daha doğrusu 21 rubl filan çəkmişəm. E, hesablaya bilərsiniz bunları. 19 ə, e, nə qədər eləyəcək? Bununla da bir yerdə 21-ə yaxın eləyir. Elə yəni gözünüzün qarşısında da çəkim eləyənlər hal-hazırda da ödəmələrini edir. Baxın, nə qədər ödəm almışam. 2 almışam, 3 almışam, 2, 2, 2, 1.04, 1.47, 1.01, 1 1.41, 1.3, 1.4, 1.04, ən sonda 2.20 almışam. İndi isə 1.55-i sizlərin qarşısında ə, e, çəkək ki, yenilənmə verin Payrətda. Baxaq, 0.20 var, baxın 0.2 var bu saat. Yəni, e, burada çəkim almasaq. Və buradan Payr adresimizə çəkək. 1.55 çəkək. Baxın, anında ödəməsi çox sevirəm ə, e, bu sistemin anında ödəmə etməyini. Baxaq. dəqiqə. Bax, artdı 0.03 oldu. Bax, 1.75 e, var artıq. Rublumuz 1.75 rubl var. E, yəni, ödəməsini etdi. Dostlar, 21 rubl filan buradan çəkim etmişəm. Dostlar, qipaş.net-ə gələk. Hamısının linki aşağıda var, hamısında videosu var girməmişdən qabaq yadımdan çıxdı. Sizlərdən xahişim videomuza like atmağı, kanalımıza abunə olub, bildirimləri açmağı unutmayın ki, videolarımızdan anında xəbərdar olasınız dostlar və həmin sayı skam olmadan qazanasınız. Super daha çox çalışıram ki, e, yatırımsız saytlar tanıtam və uzatmadan 5-dən də 3 dənə qala almışam. 2-yi 2 yenə 2-yə yaxın almışam içində. Gördüyünüz kimi 3 dənə ödəmə almışam. 1.99, 1.9, 1.92. Hamısında ödəyiblər. İndi isə 0.575 var e, balansında e, 2 rubl olandan minimum çəkim edə bilirik. 5-də göstərdim. İndi isə sizə tanıtdığım KriptoTab-dan alınan ödəmə kartlarını göstərim. KriptoTab-dan 8 dəfə ödəmə almışam. E, baxın 1050, 3000, 2000, 1050, 1000, 1300, 1000, 1000 ümumilikdə 11400 çəkim etmişəm 537 bu saat sisteminə var. Baxaq. Deyəndə saytım arxada da upload gedir. E, super video gələn 541-dir görürsünüz ki, bu da hətta burada mən təzədən bataq. Bax 449 oldu. Baxın dostlar, bu formada demək istədiyim ödəmələrini həmişə də edin. Həmişə. Baxın, hamısı da son günlərdə 3 gün, 4 gün arayladı. Ancaq baxın, 4 gün keçib çəkim etmirəm 500 oldu. Səbəbi 2-3 e, gün kompüteri açmadım, amma 3 günə 1000 satoshini yığır. Mən indi çox e, olsun ondan sonra çəkəcəm. Dostlar, 3 saytdan göstərdim. Çox yaxında dollar qazanacağınız super sayt gələcək. Eyni zamanda bəzi saytlarımız olacaq. Çox bəyənəcəyiniz videolarımız gəlir. Kanalımıza abunə olub bildirimləri açmağı unutmayın keçən videomuzda bir anket demişdim. Xahiş edirəm ki, burada da onu deyirəm. O birisi kanaldan e, davam edək, bu kanaldan qalaq. Yuxarıdakı anketdən cavablayırsanız sevinərəm. Sağ olun, sağ olun qalın. Özünüzə yaxşı baxın, takibdə qalın.